hva vi si på norsk. habanero. Habanero. Ja. Hei, jeg heter Katrine, og jeg er med i dag på Funky Glazy utfordring. Jeg skal fortelle dere om svermerikafé og redisand. Men før jeg gjør det, så skal jeg spise en sånn habanero, habanero hot chili pepper. Kan du si en gang til hva det heter. Habanero. Habanera. Habanero. Pepper. Ja. Det er litt skjelven nå, kjenner Er det lov til å velge liten? Ja, da har jeg gjort det. Nå blir dere spent på hva jeg skal si om svermeri. Svermeri er den koseligste kafeen i byen. I Nordbyen. Verdens beste kake, hjemmelagde kake. Og du kan jo skitse her. Og du kan eh, kjøpe møbler som jeg redesigner og pusser opp. Jeg er ganske ny. Så <coughs> Starta i oktober i høst. Holdt til i vakre Nordbyen. Gamlebyen. Og hvis noen tror at jeg nå vil gråte, så er ikke det sant. Det ble bare innmari hett her. Um, hva skal jeg mer si? At jeg syns at alle skal komme og hilse på. Nydelig park på yttersida. Nå svetter jeg òg, kjenner jeg. Eh, <coughs> det her går helt fint. Det her var ikke så heftig, syns jeg. Og nå syns jeg det her begynte å bli ganske overkommelig. Kanskje jeg er ment til å spise hot chili pepper. Eh, jo, kake. Møbler. Kom og hils på. Noen samler på frimerker, og noen samler på servietter. Jeg har samla på møbler siden jeg var veldig ung. Eh, og etter hvert så er det jo sånn at man har lager som eh, overgår en halv fotballbane. Og da er det på tide å ta ideen sin ut i, ut i livet. Eh, så Svermeri kafé og Redisand den ble til etter at jeg hadde planlagt den i 15 år sånn cirka. Så av og til så blir det lange svangerskap med planer. Men eh, det er aldri for seint å prøve, mener jeg. Så det er bare å hive seg til. Jeg tør påstå at brukte ting får en økt verdi. Fordi at vi har spart miljøet, men også fordi at det er lagt mye arbeidsinnsats i det møbelet, og det kommer eh, til heder, heder, og ære igjen. Så jeg mener at brukte ting har egentlig nesten en høyere verdi enn nye, nye ting. Til en viss grad. Søndagsåpen kafé, veldig trivelig. Ut og gå på tur, lufte seg. Snevær, enda bedre inn i varmen, spise deilige kaker, god kaffe. Trivelige folk, hyggelige lokaler. Alltid verdt å ta turen innom og hilse på. For vi er søndagsåpen. Serverer ikke så mye av sånn habanena eller habanini eller ha. <laughs> ja. Kanskje Hilde på Smørtorget kan ta oppfordringa videre. Eller oppfordringa til å delta. Um, litt skjelven nå i, i stemmen. Det blir fryktelig vanskelig å tenke klart. Og jeg kommer til å gå ut med høyt hode i kveld og kjenne at det her har jeg gjort. Så jeg vil oppfordre alle andre òg som får denne utfordringa, til å prøve det. Selv om jeg kanskje ikke har fått sagt alt jeg tenkte jeg skulle si. Oi! <laughs> Om kafeen. I don't think it was too hard to speak. But it's hard. <laughs> oh, it's starting to pass now, I think. I think it's easier now than, than it was in the beginning. Been there, done that. <laughs> Unnskyld. <laughs> Takk for at du ser på Funky Glaze utfordring, og ikke glem å like, del og kommentere under innlegget. Støtt opp om eh, lokale aktører som eh, gjør gode ting i byen. Eh, gå gjerne til hjemmesida mi og se på den, og ikke minst gå og se på alle sidene til eh, de andre som har tatt utfordringa på strak arm. But did I have chili pepper on my teeth? You sure? Veldig bra. Ja, veldig proud.